Здравствуйте! С вами Руслан Нагорнюк и школа боя УВЭЙ. В этом уроке мы покажем, как обучаем делать своих учеников стойки на голове. Упор стоя на голове. Просто говорю, ставьте голову на землю, руки поставьте так, чтобы вы их видели, дети ставят, на удобной ширине, пока что не важно. И теперь просто поднимите таз вверх. Все. Вот так они немножечко стоят. Постояли хорошо, главное, чтобы стояли и почувствовали вот это давление. Если дети очень маленькие, то а, учим делать стойку на голове а, вот так. Подходим сюда. Становимся вот так спиной к стеночке. Да. Ставь голову на землю. Да. Руками. И пробуй ножками, ногами выйди на стеночку. Да. Вот так выходим. Вот так пробуют дети как бы стоять. Они туда не упадут, но здесь уже э, пробует ловить. Хорошо, достаточно. А сейчас голову ставим в очень важный момент. Впритык к стеночке. Голова остается впритык затылком. Да. Поднимаем таз вверх. Да, вот чтобы голове не было куда даже перевернуться вперед. Поэтому впритык в уголок а теперь, да, руки немножечко дальше от себя и пробуем поднимать ноги вверх. Просто как удобно, махом делая историчку, поднимаем ножки вверх. Раз, поднял ноги вверх, да, и вот так. В чем здесь э, хорошо, что дети не упадут туда, они не кувыркнутся, не подвернутся без шеи. И они будут вынуждены поставить руки немножечко вперед, чтобы держать равновесие. Спасибо. Второе упражнение – это борцовский мост. Ложимся на спину. Руки ставим возле э, ушей, вот говорю, ушки такие поставили, да. И пробуем просто подняться на такой мост на голове. Мост голова, да. Вот. Они уже пробуют стоять на голове, немножечко укрепляют тоже мышцы шеи хорошо. И вот этот прогиб чувствуют. Достаточно. Для чего нужен борцовский мост? Когда дети учатся делать вот эту стойку, их иногда переваливают э, назад. И чтобы они не боялись падать, они должны делать вот этот борцовский мост. Но для начала я как раз это и учу делать. Итак, ставим голову на землю. Да. А теперь попробуй перебросить ноги вперед на такой борцовский мост. Я держу вот сейчас вот здесь э, под лопаточки э, на плечи. Пробуем делать голова. А. а теперь говорю, вот видите, рука. Моя рука сейчас помогает немножко. А теперь борцовский мост. Пошли. Да, раз. Все, я придержал. Хорошо, достаточно. А теперь пробуй сам. Ну, дети, как правило, они очень быстро. Немножечко придерживаем, давай пробуем. Просто голова мост. Вот так упражнение называется. Голова мост. Раз. Все, дети уже не боятся. Хорошо. Достаточно. Следующее упражнение. Мы уже сейчас должны знать, как надо ставить голову. Итак, голова становится в треугольник. Вот складываем руки таким образом сейчас. Ставим на землю. Где руки у нас сошлись пальцы, туда будет становиться голова, одна вершина треугольника где локти, туда мы ставим руки. Итак, голова и руки на треугольнике. Ставь голова, да, есть, поставили. Руки где локти, хорошо. Все видят свои пальцы рук, видят, хорошо, отличненько. Все, и у нас получается, что предплечье и плечо прямой угол. Это значит хорошо. Итак, поднимаем попу вверх. А теперь подходим ближе, ближе, ближе вперед. И смотрите, колени уже близко возле локтей. Я говорю, а попробуйте колени поставьте на локти. Ставим колени на локти. Я немножечко придерживаю. Все, и дети очень легко и быстро вот это положение становится. Они уже ловят равновесие. Хорошо, носочки натянули. Отлично, достаточно. Это такое кресло. Почему кресло? Потому что здесь есть такие как бы, подлокотники вы ставите. А теперь следующее упражнение это стульчик на голове. Пробуем. Тоже. Кто умеет делать кресло, вот это. Пробует делать стульчик. Ну давай. Итак, кресло. Когда я вижу, дети уже хорошо стоят, говорю, а делаем стульчик. Поднимаем ноги, и вот как будто вы сидите. Вот, да, вот такой стульчик. Дети, как правило, хорошо сидят. Отличненько, достаточно. Кто делает стульчик, пробует медленно поднимать ноги в стойку уже. Все. Пробуем кресло, стульчик, стойка на голове. Итак, есть, руки поставили. Хорошо. Глаза видят пальчики, кресло, стульчик, стойка. Медленно поднимаем ноги, да. Все, я немножко придержал, хорошо. Напрягаем ножки, все отлично. Вот у нас стоечка. После стойки медленно поднимаем голову вверх. Взрослым надо медленно поднимать голову вверх, потому что как бы давление, кровь вся в голове. А дети, они <laughs> быстро поднимают, им, в принципе, не страшно. Но желательно медленно поднимать. Какие встречаются ошибки? Если вы Э, не умея стоять на голове, сразу пробуете стоять, падаете, ударяетесь, есть страх. То есть быстро делаете элемент, без подводящих упражнений. Раз. Э, если взрослый человек и э, после стойки сразу поднимает голову вверх, может немножко быть плохо. Это два. Потом стоять на голове и вращать влево-вправо, дети иногда так делают, это тоже ошибка. Стали на голову, не двигайтесь и просто стоите. Если вы хорошо э, делаете стойку на голове, у вас будет хорошая стойка на руках. Хорошая стойка на руках дает хорошее колесо, хороший рандан, хороший акробатический элемент. То есть это база. А, стойка на голове также укрепляет шею. Вот. Это тоже очень хорошо и для единоборств, и просто даже для жизни. Так что пробуйте, экспериментируйте. Тема не сложная, но очень важная. Э, хороший тренер в этом вам очень поможет. Будут вопросы, пишите в комментариях. Если э, тренеру понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал и до встречи на новых уроках.